Oke. Rich Rich Rock and Roll. Rich Rock and Roll. Destination, uy, eh? pantai. Destination Mayahay, Katipunan, or Bagong Silang. Bagong Silang lang. Check my speed. Third. stress tayo, wala ano, so, hindi maganda rin sa katawan. Kaya, sinusubukan <laughs> ko maglakad-lakad rito sa loob ng bahay para magkaroon lang ng kahit na yung uh, physical activity. Pero iba pa rin talaga rin natin labas. Medyo pa. Uh, ah, may problema barang barang magsikit. So, lang lalaw na nagpunta ng radio sa lang ko. Na palagi ang palagi ko man dyan, ano eh, ito sigurong LC. Dito ko ano ang gano'n sa LC. Parang kaya sa mga ako. Ah, ngayon <laughs> na. Yung mga pagmumukha na na rin eh. Nakausap ko yung isang kwan ano, pa sa officer ko. Nung nakita ko nag-a-apply, nag-a-apply na. So, malamig ko na naman problema. Kasi yun lang eh, magulang naman. Eh. So, para para di ka lang. Yun, ganyan. Kita ko si yung form ng ano eh. Yung form ng diaryo. Oh, kaya ako, agree ako. Sana ano sila kapag-init yung

lakas ng hangin ah. Lumalakas ang tok ng tuhod. Okay na ba? Eh, isa namin. Kasi, Terek-terek. 不管。 Usually, di ba, mga, mga, mga pipe radio natin, mga uh, portable. Basta may store na lang kayo na lang. Yung, yung, yung mga kailangan ito. Uh, kasi, yung sa Luzon may bayan, kapag natin sa city, tapos sa Luzon City, which is around 30 kilometers away yan eh. So, kung, kung 你呢？

baru kaya dengan Mesti ke kalisun. Lisod bahasa tao wala kaw. Dili okay ra yan Okay, Okay, thank you. lang. Yung doon, ako. Hindi na makuha ang mga BFF. Hindi na marinig. Wow, mountainous. Mountainous area. Mountainous area. Morning. sunod ang dalan yun ang hanap natin yung mahirap na daan daan na mahirap yung dating daan ala kadya oh yung dating daan ayun ketipunan ba? Ini? Oh, itu Oh, ketemu anak. Crossing, crossing betul. Ke anak mana dari anak, ketun dari anak. Oh, dari anak kah? Aduh harum nak no. rapor, oh, rapor. Oke, thank you. Selamat. Morning. puntahan ko kahapon ruta ko kahapon nawala ako nalimutan kong baliktarin ang damit baka baba <laughs> baka <laughs> si Gimino ko malayo pa ang katipunan wow nice berdeng berde ang dahon attractive to peste attractive to piste kuha tayo pong daan parang cross country din oh yun oh parang trail parang trail yun tubig yun no oh. parang parang totoo rin oh 아, 오이. Mira, mira. Yun. Yun. Nagsasikaniglaro tayo. Yun, oh. Yun oh. Oh, lonely. Kahit sa home eh. Lonely ang aking home eh. Hmm. Chemical. Chemical. parang sa sambot ko gamay ha. Ay, ah. eh, eh, eh, ay, ay, ay. Sana ka. katipunan eh, gawas ba? Salamat. Inani na yung dalana pa yung dito? Ah, buto na, highway na po. Alagi ba, inani bang klase? Ah. ingon mo kog lisod kaayo pwede raman is bike okay doki ito ang hanap ko parang di ma sira atong guan gulungin ang mga PFF natin sa sa All Star hindi na natin marinig oo oh, yun oh Oh, you know. Oh, you know. Oh, parang totoo rin ah. ah. You have to learn something from the expert. You know. Oh, oh there's always something to learn. You know. Yeah. Ah. Wow. Yeah. Oh. Yeah. Oh. Oh, there is always something to learn from the expert. Yan oh. Wow! Ganda! Oh, parang totoo. Parang totoo na ako. Ah, ah. Yan. Uy. Oh, yun ang sinasabi ko. Mabaka. Ano may, may, may kambal na niyog wah oh ano mo oh kalatay baka tak oh arang okay ah oh bilis-bilisan mo kay layo pa oops ano mabuti ito dito oh po. Oh. Tayo dito. Ito. Ano? Hindi pili. Kahit ito ligid. Yun o. Oh. Yun o. Oh. Oops. Pag pagdaot ya dapat kayak bomba baik stereo wih ini kita kita na istit lang daw liko naman na ayan ayan na ayan na ah di rin na o tuloy tuloy ay đi, cái hipindi malapok atong cái malapok à, ah balik ta balik balik lang Rồi, bị cái, ui, ui hả lắm, cây. Culo, culo. kuan Nhớ rồi không? Nhớ rồi không? Nhớ rồi không? survival instinct na tayo survival instinct oh Wow, marami ang kuhan. Sentro Barangay Katipunan. sa ah, Municipality of Sapad Grabe po ka, ay. Siga mo kayo ka isa. Yun. Record ba? natin pambalhin padaplin don't know Raider yun no ay simento naman wala na bang kuha ganito 哇。 deep, rolling on the deep. Daming rolling dito. Wow. Wala na akong mga BFF sa All Star. Hindi na marinig. Dami ko, oh, bundok po. Oh. For the views. For the views, oh. Oops. Grahe na. Oh, kilintag. Kilintag ah. Uy, sa looy. Eh. You know. oh, high school. You know. Lock your voice. And this is a death ride. Why? Ayan na, panuloon na. Rolling down the deep Yung mga BFF ko Hindi na marinig dito Sa panuloon कर Whoops. это. Mukul. Walang kalaban. Walang kalaban eh. Ya. car Oh. Wala na mga BFF eh. BFF sa All Star.

the information. silang. Okay. Three barangay down. subscribe button. everything. Huwag kalimutan. Thank you. Okay. Time check. Tay. Eight, twenty, twenty-one, seven, one hour friend. Thank you.